Merhaba arkadaşlar, yeni oyun Geris Mod bölüm videosuyla karşınızdayız ve yeni bir video çekimine başlıyoruz. Bu eğlence başlı bir video olacak. Ee, onun dışında arkadaşlar tek başımayım şu anda. İlerleyen bölümlerde birkaç arkadaşımı da yanıma mutlaka alacağımı tahmin ve tahmin ediyorum. Tahmin ve Evet arkadaşlar ne yapalım diye düşünürken aklıma hiçbir şey gelmedi. Ne yapalım? Ee, Geris mod'u bilmeyenler için kısaca anlatayım arkadaşlar. Eğlence amaçlı yapılmış bir mod. Half-Life Portal, Postal, Portal da herhalde. Portal, Team Fortress, e, ee, Counter Strike vesaire vesaire oyunlar için e, yapılmış bir mod. Tıpkı Minecraft'in modları gibi bu da bu şekilde mevcut arkadaşlar. props e, neyse props'e nepsece nepsece Half-Life e, Visuals Entities props buradan işte bakıyorsunuz bu ne lan bebeğe bak. Döl. O bebek. Oyuncak mı bu gerçek mi? O ne lan uçtu lan. Oyuncak bebek. Ee, Z tuşuyla yaptığımızı geri alıyoruz. C, C tuşu ne işe yarıyor? Durduruyor. Q tuşuyla modlarımıza bakıyoruz. Envanter listemizi açıyoruz. Onun dışında karakterlerimiz var. Half-Life 2. Arkadaşlar burada seçtiğimiz karakterler şöyle oluyor. Bayılıyor. Bayılan karakterleri ne bileyim ben ayağa kaldıramıyor herhalde. Ee, bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi bu oyunda e, bölümde benden hiçbir şey beklemeyin. Zira yapmayacağım. kalkaya Freezy. Nodnur. Reload pressing derivat unfroze bir object bir use şarj mı ediyor ne yapıyor halkaya frenen kör E nasıl canlandıracağız? Bunun bir yolu olmalı. Şeyler çok hoşuma gitti. Loot barlar, e, can barı, mermi barı. Güzel tasarlamışlar. Ee, şöyle bir şey var. Bu da manyağın önde gideni ama şu an... Ya bunlar hareketsiz olanlar herhalde. Geri al, geri al. Evet. Bir alan yapalım hemen. Böyle boş boş gezmeyelim. Evet, Brawls'e NPSC Brawls. Ee, yapalım. Special Effects diyor. Ee, Heavy Items. Bu neymiş? Havada durdu. inanmıyorum. Yalnız ben bunun içinden geçebiliyorum. Ee, Militia. Hmm. Ha telefon. Bana ağır bir şey lazım. Ağır, çok ağır bir şey lazım. Ee, bu ne? O taşlara bak. Şöyle bir şey yapalım madem. Bunu hareket ettirebiliyor muyuz? Olmadı. Her şey olmadı. Hops. Tamam tamam tamam. Çok büyük oldu ya. Orada <laughs> hileleri de bilmiyorum. Kötü, işin kötü tarafı da o. böyle değil herhalde. Epeydir Half-Life oynamadığım için hileleri bilmiyorum. Mutlama. Nasıl ya bunlar? NPSC Merhaba. Of. Sakin ol adamım. Yürü git pislik. Çok şikel bir şey benziyorsun ama. Hoho. Pislik. Sakin ol. Beni taramayacaksın değil mi? Dikkatli ol. Dok mu? O ne lan? Uf, kapışmaya başladılar. Ama bu gerideki adam niye ona bitiş Oha. Rahat bırak lan kızı. Öldü de pislik herif. Metropolis. Nöronlar kapışmayın. Oo. Adamım ya ben bunu çok seviyorum. Bounty. Mesaj. Hocam versene biraz. Dostum. Sana diyorum lan. Wait for me! like things getting worse, not better. Let him... Resim alıyorum. Tutuklayın We have survived worse across the ages. We remember the free. We are coterminous. Siz mi bari? Bunlar hiçbir şey olmuyor ya. Wow! Çok etkili bir silah. Kimle bir şey olmuyor ya. Oha! Sen buraya. Sen buraya. Tıs. Herkes hazırlansın. Büyük savaş başlayacak birazdan. Hazır olun. Savaş başlıyor. Os bana ne saldırıyorsun? Bana! O ne lan? O ne lan öyle? yürü git lan. Yürü git. Oğlum şeye benziyor. Al bunu. Bunu da al lan. Bunu da al. Pislik herif. Bu neydi ya? Nereden çıktı lan o? Prison zombi mi? Aa. Atma lan şunlar bana. Atmayın lan. Ne yavşaklıyor lan? Aa! Of fena koydu. Canım gitti. Zehirledim ne yaptı? Şunlardan atmayalım lan çok kötüler. Oo burada. Aa geliyor. Yürü git. Aa yanlış bir şey yaptım. Tamam tamam tamam teslim alıyorum. Uf. Yürü git lan. Ne oldu? Çöktün aşağı. Pis, iğrenç. Hit grip. Wow! Tek atış. Sen fazla oldun. Oh! Hey, hey, hey sakin olun adamlarım. kapışma bizimle başlıyor. Çıkartma indirdim. Pişman değilim. Yürü git be. Şimdi. Yaratıklarımızı koyalım. Erol mu? Neyse. Bunu da koyayım mı? Lan mi? Aa. İşte burada benim silahım. Geri tepti. Ne var lan? Yalnız mi bitti. Ya şiftlere ne bunu ya? Unut bilmiyorum ya. Unuttum. Benim Half-Life oynamadım ki. Arkadaşlar bugün e, bu kadar yeter. ilerleyen bölümlerde oyunu biraz daha anlayıp geleceğim. Geri zekalı ne yaptı bu arada? Bana saldır bana. Rahat bırak kızı. Seni pislik. Ne yaptı güzelim sana? Ölmen lazım. Seni zehirledi o. Senin ölmen lazım. Pekala. Son teknoloji silahını kullanması zorundayım. Kusura bakma. Pardon yanlış silah. Bunu ne dersin? Sen silahın yok mu? Yok. Ne biçim şeysin sen ya? Ne oluyor lan? bizden mi? Bana bir şey yapmıyor. Merhaba arkadaşlar. Temizleyelim havanı. Evet arkadaşlar bugünlük gerisi modda bu kadar yeter diyoruz. İlerleyen bölümlerde devam edeceğiz ve öğrenmiş olarak geri geleceğiz inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.